агар хоҳед ки чунин барномаҳои рептиҷӣ зиёд шаванду сифаташон хубтар пас аз ссилкае дар комментария буда истифода баред сарпараси доимии мо якxбет аз ссилка истифода бурда ба якxбет шартбандӣ кунед салом ба ҳама мухлиси реп одамое ки реп гӯш мекунанд ва реп мехонанд як э, прек як чиза ба нақша гирифтем ва чӣ хеле ки медонем бародаро одамое ки мара мешиносен ма группа vip tg гуфтареб мехонам не ки ози рости гап дар группаи ма ягон кас нест ва худам то қайм мақсад будан одамо вақте ки студия доштам аҳози ки студия надорам ва дар группам ҳеч ка нест мехоҳам дар ҳамин вақтии қинӣ дар ҳамин вақтии қинӣ ки ма ягон студия надорам ҳичи надорам даже ягон одам бигирам дар барам ва ҳаракат кунем пешравӣ кунем ин видеоро ба чӣ хотир кардем ки дар группаи vip tg я одам гирифтаниям э, барнома ранги садои куча мешава агар тамошо кардагӣ бошен неки камтар правилош дигае як одамое ки одамое ки мешиносаншон уже медонаншон овозшона мешиносанд ӯ одамо дар барнома иштирок карда наметонанд одамое ки ҳеч ка намешиносаншон даже ник надоранд ҳеч чӣ надоранд ҳаму хеле одаморо мо мехоҳем қабул кунем ва одамое бошанд ки талант бибошанд дар бари ма ранги чихелай ранги соя ранги қанатам боша ки ман любое время қатъи ҳам одам ҳаракат кунам ва ма ваъда метам ӯ одам да ки ин ҳами реперои звездае ки реп ҳафтара мебинем бачакҳо ҳамо мухлисои реп ки тамошо дорен ҳамо ма ваъда метам ки ман ҳамо одама хача тоқату ҳамҷара мебирорам ва ида қувватам мерасад хулоса дар группаи вip tg одам гирифтание як бор дига мегӯм одамоеро ки мешиносанд уво намешаванд лицошона бояд ягон кас нашиноса ва никам надошта бошанд мешаванд никам дошта бошанд мақсад мо удани ки нав мемонем номи барнома сояи миб e мешава бачако акнун интернети сатурн онлайн дар шаҳри душанбе кулоб турсунзода ва хуҷанд дастрас аст нархҳои интернети мо аз 6 сомонӣ оғоз мешавад интернети бемаҳдуд аз 512 килобит то 3 мегабит кор мекунад ва интернети бомаҳдуд аз 5 мегабит то 10 мегабит филмҳо ва бозиҳои нав дар сомонаи расмии мо ройгон мебошад аз хона набаромада пайваст шав телефонҳо барои тамос 97 50 44 32 ва 937 87 87 37 Сатурн онлайн интернети бои Алёка Ай байни 32 нафар як аз ғолиб меброя 1000 сомон приз пули дора бо як клипи дига хай бо фит хати хидам як ала мешава хлоса яд тане як ала мешава бо пилусаш да чай ки номи ҳаму одам ҳаму ғолиба номша ма хидам мемонам э, номаш аҷоиб ай ҳама да аҷоиб мешава ва рӯи ягон тай шумо да ягон ҷо наметова ман мехоҳам як одамира дар эпи тоҷик саздават кунам ки э, ҳаракат кунам меҳнат кунам қатиш да як қулай биёрам барасонамаш ки ҳама овозша бишноса ҳама айрӯи овозаш бишносааш бифаҳмаш ки мақсад «Э, инами ҳамун реперай ном дора номша баъд вақте ки ғолиб шид соҳиби ном мешава хиёл мекунам ҷе ҳама да интерес ниҳай номша мақсад мемонем мисол чӣ хелай медони ки унаму яре па мемонад мега онаме ки хондесайне ки намедонад лицоша ҳеч канай дагияй ҳами хел звезда мисол ҳами хел звезда мешавада ма ҳамия орзу дорам ма ба чӣ хе ҳамира передумад кадам ма худам аввал фикр кадам ки бояд ма ҳамхалӣ мешидам як коре мекардам ки ҳеч камара намешинохт не ки реб мехондам мегуфтанд эми биай не ки рӯша ҳеч канай дагияй аи кора ма кардан натонистам мехоҳам да як да ягон одами дига кунам барои давозмун иштирок кардан ба чакҳо ай 16 сола боло мегирем ягон ай 16 сола боло мегирем номеро хайнаем поён дар нависондагиа ҳамин номерда менависонен ва миен рептиҷӣ дар регистратсия мекунен бо мегӯм лицсора дар видео нишон наметаем авалда ба хотире ки ғолиби видеои мора бояд лицсош натова ҳаракат кунед ба чакҳо занг бизанед номеро да номнавис кунед ма ваъда метавам статуси шумора то чене статуси звездои репитоҷика меёрам ва репитоҷика дкаса пешравӣ мекунем баъд агар бишава бо баъди ғолиб ягон тай дига бо ягон чизи дига тайёр мекунем хулоса ҳама як гуфтам хабардор кунам ягон одаме ки дар ҳаёт конкретни боша сериёзни боша ва конкретно мехоҳад звезда шидан мехоҳад ки ҳама бишносаш мехоҳад машҳур шидан дар паноҳи аллоҳ боше бачако ғолиби барномаи мо тра номи нав ва як чизи аҷоиб дар оянда интизорай паноҳи аллоҳ